Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que no haya estado tan um, fuerte la madrugada. día de hoy. Ah, bueno, queremos eh, darles la gran uh, bienvenida a nuestra agenda que preparamos de la CNOC 2022, pero antes de empezar con todas las charlas, las excelentes charlas que vamos a tener para nuestra agenda, gracias a nuestro comité de programa, pues queremos contarles algo pequeño con respecto a lo que es uh, nuestra organización. about LACNOG. organization. Bueno, so, ¿qué es la CNOC? es la comunidad de operadores de redes de América Latina y el Caribe. Y bueno, formalmente ya estamos constituidos como una asociación civil de carácter internacional. Esta asociación es una asociación sin fines de lucro, pues es eh, establecida en la ciudad de uh, Montevideo, Uh, created conforman in Montevideo, la pues, Uruguay. Eh, todos los actores uh, de operar en toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Fuimos eh, incorporados formalmente en el mes de abril este pues creemos que es bastante importante que conozcan que eh, somos una asociación legalmente establecida. ¿Cuál es la misión? Eh, totalmente enfocados en reunir a, estas personas que operan redes para intercambiar uh, experiencias uh, eh, poder este grupo de operadores y uh, todos los que participan ahí eh, unos referentes en diferentes áreas de interés a nivel técnico. ¿Qué visión tenemos? Seguir este fortaleciendo eh, todos los oh, vínculos que hemos ido generando en todos estos años entre los diferentes operadores de la región que siguen más el trabajo que hacemos desde la CNOC uh, y seguir generando conocimiento y pues uh, fomentar cada vez más la uh, innovación eh, y, todo el trabajo en conjunto gracias a los grupos de trabajo que hemos venido desarrollando también desde la CNIC. Nuestros objetivos ah, siguen pues totalmente ah. encaminados en lo que les comenté en la ah, visión y la misión. Fomentar la discusión de diferentes eh, temas, uh, apoyar como referentes técnicos en, diferentes eh, uh, eventos y pues, digamos que representar a diferentes organismos internacionales en puntos a vista diferentes que se tienen a nivel uh, técnico, intercambiar información, todo lo que hemos aprendido en el día a día como operadores de redes. Uh, seguir aprendiendo y colaborando en los diferentes eh, miembros de nuestra organización y bueno, seguir, digamos que sirviendo como ese referente que ayuda a guiar y uh, bueno, nos ayuda, digamos que entre todos aunar uh, algo de fuerzas para algún objetivo común que es poder seguir discutiendo y conociendo entre nosotros las uh, diferentes experiencias que tenemos al día a día. Uh, la cultura organizacional, pues, eh, todos los miembros que participan en nuestra comunidad de la lo hacen de manera voluntaria. Eh, Creo que es lo más bonito y llamativo de nuestra comunidad es que cada vez ha ido creciendo más y más Increasingly en nuestro grupo y ah, ah, eh, todos los apoyos que hace cada uno de nosotros lo hace totalmente de manera uh, voluntaria y aún así siguen uniéndose más personas al grupo. Eh, la mayoría de actividades eh, se hacen de manera no presencial porque uh, toda esta discusión parte de una lista que tenemos de uh, correo y pues todos los apoyos y asesorías de la mayor parte no lo hacemos eh, de manera presencial, de manera uh, presencial solo tenemos los uh, espacios que tenemos en estos eventos, algunos eventos donde nos invitan como referentes técnicos, pero la mayoría de las actividades las hacemos de, eh, de manera remota y a distancia. Uh, um, Seguimos con el tema de, respeto y fomentar todo el tema de diversidad eh, cultural, diversidad de género también tener una comunicación efectiva y un comportamiento que sea ético. Compromisos totalmente, pues estamos mantener la excelencia, el servicio, como les decía, la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, que creo que es algo bastante importante. ¿Cuántos miembros somos al día de hoy? LACNOC. ¿Y cómo está estructurado nuestro grupo? Bueno, eh, tenemos al comité de programa, que ellos son los encargados este eh, de los que hacen todo este arduo trabajo de los contenidos que tenemos en los diferentes eventos, um, los encargados de seleccionar todas las charlas que vamos uh, a, ver el día de hoy, que vamos a disfrutar el día de hoy, de vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo evento tras Hay un directorio, este directorio puntualmente, este board, se enfoca, en la dirección ejecutiva de la um, organización y uh, grupos de trabajo que están uh, definidos por diferentes temas. Uh, y adicionalmente, pues toda la comunidad, que son todas estas personas que participan en nuestra lista de correo y y sumando diferentes uh, experiencias. día de hoy, el las personas que ven allí, Ariel Weger, Edmundo Casares de México, Hernán Franco de Paraguay, la Erika Vega, Guillermo Sicileo de Argentina, Calvao de y Jorge Lam de Perú. de tenemos a Carlos Martínez, Carlos Martínez, Hernán Marcela y Gustavo Mercado. En nuestra coordinación tenemos el gran apoyo eh, de nuestra manager, manager Solís, Lía Solís, y eh, la secretaria, su secretaria que es Carmen Dennis. Bueno, ¿cómo aportamos valor? Como les venía mencionando, en realidad es colaboración ah, regional, uh, todo el tiempo de los diferentes temas técnicos, y uh, temas que se van también moviendo y trabajo que hace cada uno de los uh, grupos que se uh, han ido desarrollando, grupos de trabajo. A la actualidad eh, somos más de 1.200 participantes en esta lista de correo. Y bueno, tenemos nueve grupos de trabajo. que hemos realizado a la fecha 12 eventos y eh, pues, somos más de 50 voluntarios trabajando en la organización, en el staff y en los estos grupos que componen uh, Los grupos de trabajo para que puedan verlos ahí, no los, no los voy a comentar, pero que tengan el um, nombre de la persona encargada de cada uno de los grupos de trabajo y durante lo que queda del evento, pues si están, uh, eh, quisieran participar de alguno de estos, que se acerquen a uh, alguna persona y uh, pueden participar. Digamos que la participación es totalmente abierta. Toda la información que les estoy contando la pueden también visualizar en nuestra web, lacnop.org es uh, included in y bueno, ahí van a tener uh, más información. Ahora los dejo con Ariel, que les va a comentar algo Ariel con respecto al estatuto y uh, la uh, conformación legal que realizamos este uh, año. Uh, aspects of um, hola. our organization. Hola, hola. Ay, hay, que hablar, hay que hablar cerquita. Buenos días. Buenos días. Eh, muy eh, brevemente. Uh, good morning. Como les comentó yes. As Erika, told eh, you, de este año, starting this year, espero que I todos se hayan enterado de alguna forma y que, no sea noticia aquí, si no lo sabían, eh, se incorporó legalmente a una organización sin fines de lucro de internacional. Y eh, bueno, esto nos lleva a tener que hacer formalidades. formalidades. Eh, acá tenemos acá una tenemos pequeña, fotito, de, so here, el día que firmamos el estatuto de Cristian. Eh, nosotros vamos a estar informando porque, bueno, a partir del próximo cierre de ejercicio, va a ser el año um, que viene, vamos a empezar a tener una asamblea de miembros, eh, tal cual como la que tienen el resto de las um, organizaciones eh, que conforman toda nuestra comunidad. Así que todos los detalles de de cómo va a ser, algunas fechas tentativas, ah, fecha de um, elecciones, um, para que quieran days, y participar de, bueno, um, del grupo de gente que coordina toda la organización. Se las vamos a estar adelantando el día de mañana, eh, en eh, algún momento que creo que va a ser más o menos cerca del cierre y vamos a dar detalles con un uh, poquito más de tiempo que el que tenemos ahora, uh, eh, para, para que puedan conocer toda, todas las cuestiones eh, que sean más eh, de uh, carácter formal de la issues in our organization. Eh, no quiero robarle más tiempo a, a Tomás, que tiene time that de, Tomás has, de, de, cosas que, he has to talk uh, a, about a lot of things that super, will hopefully be bueno. very <laughs> well. no, eh, <laughs> nada, última, um, última cosa que quiero contar. como dijo Erika, nosotros somos todos voluntarios. no cobra membresía, nuestros únicos ingresos para organizar lo que fuera tienen dados desde, los sponsors y hay algunas organizaciones que colaboran con nosotros con, eh, uh, aportando recursos, así que uh, los invitamos si, quieren que su organización, eh, la organización que ustedes representan, tenga algún tipo de participación en LACNOG, por favor, se contactan con nuestra manager touch with our manager, with Lía Solís. Mano, Raise Lía. your hand, please. Eh, Lía cualquier cosa there. hablan con ella y bueno, so por supuesto que nos ayudan y uh, ayudan a la comunidad. Así que nada más. Muchas gracias y adelante con la presentación. So, Muchísimas gracias. round of un aplauso a Erika y a Ariel, por favor. And